Faliqul isbahi wa ja'alal layla sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dia yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat serta menjadikan matahari dan bulan untuk menghitung. ذلك تقدير العزيز العليم Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر tanda wakaf namanya wakful aula sebaiknya berhenti kemudian di sini ada nun yang bertasydid kemudian ada alif lam alif lam ini disebut alif lam syamsiah karena jatuh sebelum huruf samsyah yaitu nun dan nunnya bertasdid maka alif lamnya tidak harus dibaca langsung dibaca lakumun jadi dari mim diidghamkan ke nun dan mendengung selama dua harakat wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi barwi wal bahar Dialah yang menjadikan bagimu bintang-bintang agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun Sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'un قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu yaitu Adam maka bagimu ada tempat menetap dan tempat menyimpan Sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang memahami وهو الذي أنزل من السماء ماء Alladhi majja ismun fasil panjangnya lima harokat karena matabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain perkataan. Kemudian anzalah nun sukun bertemu dengan huruf za hukum bacaan ikhfa hakiki mendengung samar dua harkat wa huwallazi anzala minas samaa'i dialah yang menurunkan air dari langit فأخرج به نبات كل شيء Lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابك انظروا إلى ثمر أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai kami bukan kebun-kebun anggur kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak sesungguhnya kepada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu bagi Allah padahal dia yang menciptakan jin-jin itu mereka berbohong terhadapnya dengan mengatakan bahawa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan maha suci dan maha tinggi dia dari sifat-sifat yang mereka gambarkan badi'us samawati wal ardu صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Dia Allah pencipta langit dan bumi Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu.